затих И погасла надпись пристегнут ремни В ожидании трапа время замерло Где-то там, за стеклом О своем прилете я не сообщил И среди встречающих нет ни души Кто бы ждал меня, держа в руке цветы К выходу я не спешу стороною обойти встречающий. Я хотел, но вышло так нечаянно Я тебя заметил, не случайно ли? Как ты здесь? Ждешь меня? Видимо, сегодня день сюрпризов был Удивляться дальше уже нету сил От избытка чувств я полюбил весь мир встреча, бурный фейерверк страстей Я не видел в жизни нежности нежней И в твоих глазах был миллион огней Не уйти поскорей Не уйти, а я стою на вас смотрю Мой билет, как видимо, не ко двору я сейчас уйду, я навсегда уйду, жаль забыть не смогу